Качайся грею в кармане Пойми, мне тяжело Видя в угол за окна Но даже если я слепну, я тебя узнаю, да Мне в кайф просто тонуть в твоих глазах Видимо, не зря просил тебя у Бога Спасибо, ты спасла Душу, моя Дальше, я жив И я бегу к тебе, как кровь по венам Боясь опоздать, оденься потеплее наступили холода Может уедем, а? Туда,